Då fortsätter vi avsnittet med komplexa tal och ser på lite fler typer av ekvationer. Vi ska lösa den här ekvationen. 2z kvadrat plus 6z plus 5 lika med 0. Och för att kunna använda PQ-formeln här så måste vi ju göra någonting åt. Vi gillar ju, tycker inte om att ha två z kvadrat här. Två stycken. Utan vi måste dela, förkorta bort eller bryta ut tvåan egentligen. Så vi bryter ut tvåan och sätter den på utsidan. Och för att det här ska bli noll, enda sättet det ska kunna bli noll, det är att det här eh, inne i parentesen blir lika med noll. Så jag sätter det. Och då kan man använda pekeformen och då tittar vi ju z blir i det här fallet, man tar det plus 3 blir minus 3 och så halverar vi det så det blir 3 tvåndelar. Plus minus så tar vi samma sak, 3 tvåndelar, kvadrerar det och så står det plus 5 tvåndelar och då blir det ju minus 5 tvåndelar. Och då har vi nyttjat pekeformen. Vi löser vidare på det här. 3 tvåndelar, vad blir det? Jo, 3 tvåndelar i kvadrat dessutom. Det blir ju 9 fjärdedelar. Man kvadrerar både trean och man kvadrerar ju tvåan. Och då gör vi om lämpligen vis också 5 tvåndelar kan vi göra om till 10 fjärdedelar för att få samma nämnare. 9 fjärdedelar minus 10 fjärdedelar är minus en fjärdedel. Ja. Och gör som vi gjorde tidigare. Vi bryter ut roten i minus 1. Vi kommer göra det ett litet tag bara för att men sen efter ett tag kommer, kommer det ske automatiskt i det här fallet. Och det här hade vi bestämt att det var roten av minus 1. Det var ju lika med ett i. Och då tittar vi vad som blev kvar. Jo, roten av en fjärdedel. Och roten av en fjärdedel är att vi tar roten av 1 i 1 och roten av 4 i 2. Så vi får alltså det minus tre tvåandelar plus minus en halvt i får vi kvar. Så ena lösningen Z1 är alltså minus tre tvåandelar plus i halva. Och den andra lösningen är minus tre tvåandelar minus i halva. Och det är alltså en realdel på minus tre tvåandelar och en maskinär del på plus i halva eller minus i-halva. En annan lösning är att bestäm konstanten a, eller en annan ekvation rättare sagt. Bestäm konstanten a så att ekvationen z kvadrat plus a i z minus 9 lika med 0 får en dubbelrot. Och vad innebär en dubbelrot? Jo, vi ska titta lite grann på det. Det vi först gör är att vi använder PQ-formen här. Och det som händer är att vi tittar efter vad står framför Z. Det är ju det vi ska ta och halvera och byta tecken. Just det, plus AI. Det betyder att det blir minus AI delat till 2 då. Och så tar vi samma tal, AI delat till 2, kvadrera det. Står minus 9, ändra om det till plus 9. Och vad menas med att det är en dubbelrot? Jo, en dubbelrot betyder att allt det här som står inne i rottecknet här, det blir lika med noll. Att vi får, det enda vi får kvar är den reella lösningen. Vi får en dubbellösning brukar man säga. Så att det här blir lika med noll. Det vill säga AI delat till 2 kvadrera det plus 9 ska vara lika med 0. Jag kvadrerar det här. Det blir så blir att a i kvadrat och i kvadrat och 2 blir kvadrat också. Så det blir a kvadrat, i kvadrat delat till 4 och så plus 9 tar jag bort, det blir minus 9 på bägge sidorna, så det blir minus 9 på högersidan i kvadrat har vi ju. Det hade vi bestämt sen tidigare. Det var ju lika med minus 1 så då byter jag ut det. Vad får jag då? Jo, jag får det här. Minus a kvadrat är det 4 kvar. Det är lika med minus 9. Och eftersom, eftersom de här är minustecken på bägge sidor. Vad händer då? Jo, minus minus det kan vi ta bort varandra så det får a kvadrat bara kvar ta bort den här fyran här nere. Jag multiplicerar med fyra på bägge sidorna. Så då får jag 9 gånger 4 här. A kvadrat. Och då blir A med roten av 36. Och roten av 36 är plus minus 6. Och det här är lösningen då. Och det man måste tänka i det här fallet att en dubbelrot innebär att det endast får bara den här realdelen kvar. Eller det som står alltid gäller. Även bara vi har reella ekvationer. Att det här inne rottecken blir lika med noll. Då får vi en så kallad dubbelrot.